Hello dan Assalamualaikum Bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game yang bukan horror Game indie yang bertajuk Food Truck Simulator Demo Aku memang nak main dah game ni daripada 2 minggu lepas Tapi sekarang baru ada masa So tak buang masa Jom kita teruskan yeah, yeah, yeah. Menuju ke kedai Clara Membeli barang-barang burger Sebelum men- setap berniaga bersama dengan Safwan ya yeah. menaiki lori menembusi ke jalan ini kedai Clara mulai kedai yang Lara uh. Okay guys kita sudah sampai ke destinasi kita iaitu kedai Clara kau tak nak kau tak nampak pun aku accident eh nah. Ha. Oh, kau tengok tu drift dia. Good, good. Yep. There's everything you need. I just want to help you as much as I can. Be careful of where you store your food. Oh, kita kena simpan. Alright. Baiklah Clara. So kita dah sampai ke taman Serenity bin Ahmad. So masanya untuk kita membuka kedai kita. Dengan kualiti yang paling HD Grafik yang paling HD HD lah sangat Okay So Toaster bun Meat well done Ah Burger And then A cheese And then uh, b Bacon Bacon ni halal ke karam guys Okay And then tomato slice tomato slice again. Dua tomato slice. And then toasted bun. Good work, kid. Now place the burger box inside the order bag. Okay. It's the right one and give it to the customer. There we go. Bang. Burger siap walaupun lambat sikit. Tapi siaplah, okay? There we go. belas ringgit. Okay. So kita kena Allah, kita kena masak. Burger, burger dia nak apa burger? Burger mau rare, mid rare. Okay, sure. Mid rare. Yeah. Masak. Okay, mid rare, a tomato slice and toasted. Okay, should be okay. Box. Okay, uncooked meat. Burger masih lagi masak ke macam ni? Okay, mid rare. Okay. Rasanya okay kot. Sudah siap. Right, lepas tu mid rare. And then Dua tomato slice katanya Dua tomato slice Tak ada hal Dua tomato slice We got this Dan juga Toasted bun Easy enough Laju tak order saya Woo Pantas Apa lagi Perfectly cut Drink comfortable Oh No speed Ada ada order baru ke Ui lajunya datang Terima kasih bang Gerak lu Good job. Good job. Ada order baru, ada order baru eh? Okay, order baru, order baru. Meat medium, medium. Dua double meat bacon well done. Dan juga bun. Let's go. We got this. Oi, jaga jaga. There we go. Dua, dua, dua, dua, dua, dua daging eh. Dua daging eh. Dua daging eh. Dua daging well done. There we go. Dua daging well done. Tomato slice, cheese slice, toasted bun. That should be okay. Medium, well done. mid medium, okay? Ah, order ni order, okay? Order ni tak ambil lagi ni. Order ni, hey, Siapa punya order ni? Okay, toasted bun siap. mid rare lagi. Let's go. Oh, aku lupa nak ambil ni. Bacon. Salah. Okay, mid medium. Tunggu jawab. Ambil lu mid. Right, mid medium. Jalan balik. Alright. Bacon well done. So, lambat sikit. So, dua medium. Ambil lah. Daging. Daging. Sure. Lepas tu... Tomato cheese. Okay, tak ada hal. Right, cheese. Okay. Sabar eh Siapa order 3 Sabar eh Sabar eh order 3 Kita on the way eh Double burger eh Aku first-first buka pun double burger eh Lambat sikit eh Order 3 lambat sikit eh Sebab kita nak kena bagi betul-betul Nak lah. well done eh Bacon tu lambat sikit lah Relax Okay relax Okay bacon well done Siap Well done So well done Tomato slice satu Fresh punya Fresh punya Baik punya Cheese slice dan juga top of the band. Top of the morning to you. Order tiga siap. Eh. Order tiga siap. Let's go. Order tiga siap. Mari, mari, mari, mari. Ngasih kak. Ngasih. Kak nak apa kak? Kak nak. Sini tak jual tong gas kak. Kak, sini tak jual tong gas. Order dah start. Order dah start. Okay. Classic burger toast by meat well done. So meat well done. Kita kena start dulu. Grill ni. Right. Sebab toast bun tak ada hal. Should be okay. Hop, potongan maut. Uh, hampir-hampir miss this tu. Baik. Right kak, on the way. Burger siap. Jangan risau. Ni apa benda ni? Asal ada, oh kotor ke? Maybe kotor kot. Aku dah cuci kot. Ya, yeah, aku rasa kotor. Tak apa. It's okay. Toasted bun. Box. Right, me well done. Toasted bun Masukkan dulu Well done eh Okay Okay kak siap Order 4 siap Alright Order 4 siap Great job kid I knew you could do it This is only the beginning You know Your father liked to bring his truck To every corner of the city See if you can find another nice spot You only knew stuff for that though So I left a little something at your garage Yeah Another gift? Clara, you shouldn't have. Clara ni baik tu. Ya, Clara. Clara baik tu. Marilah kita pergi ke kedai Clara. Terima kasih atas bantuannya. Clara mulai Lara membantu kajaga darah. Dia. So mari kita pergi ke night club. Kita akan meniaga di night club, night club, night club. Bersama. Kedai burger Safwan, Safwan, Safwan. <laughs> uh. Kedai dah buka, kedai dah buka. Let's go. Kedai dah buka. A night to remember. Oh, buka lagi dulu. Okay, order dah masuk ke? Wah. Wuih, Dennis? Ini pecah aku, Big D. Is he running his own truck? That's not something the Dennis I know would do. Tak guna punya bercabar. Ah. Alright, toast bun, ketchup, a mat, we done. Mat eh? Tong, tong, ting, tong. Eh, mana aku simpan bun aku? Alright. Sekejap, masak lu, masak sekejap. Okay. Pop. There you go. Oh aku tak turunkan lagi Kecap ni sorry Apa nak ni Fries Okay fries dah goreng Ready Go Well done Dan juga toasted bun Let's go Order dua. Order dua. Order tiga. Okay Oh dia nak dua. Crispy dengan mayonis Oh no Oh no Crispy dengan mayonis sauce Crispy mayo fries. Okay. Dengan klasik burger with ketchup. Okay, aku rasa ni kot. Okay, there go. Oh, ordernya sama je ya. Okay, okay, okay. Ordernya sama je. Alright. Aduh, aku ingatkan dia order asing-asing. Ingat dia tak nak fries. Rupanya nak fries. Mampus aku guys, mampus. Okay, sempat, sempat, sempat, sempat. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Ingatkan order dia dia bagitahu atas bawah. Rupanya nak order-order. 78 saat. Let's go. Crispy mayonis. Crispy mayonis, Three minit left. Three minit left. Three minit left. Eh, buka lah. You ran out of gas? Allah Akbar. Ran out of gas pula. Ah, uh, trash? Yes. Gas? Aduh, fail betul lah. Come on, come on, come on. 52 saat lagi. Bacon onion. klasik burger with ketchup. Biar-biar angkat, angkat, angkat lah. Angkat lah. Aduh mayonis okey dan juga well done dengan kecap sos, okey there you go got it got it got ah order dua, order dua. cepat cepat cepat cepat there you go lambat sikit tapi dapat ah tapi tapi dapat tapi dapat dapat dapat dapat dapat, dapat. okey uh, toasted bun empat, alright there you go jadi macam bug sikit ah. Tak apa, tak apa. It's okay, okay. Onion slice And then Okay order 4 Order 4 dah terlambat Takpelah terlambat sikit Terlambat sikit Sorry sorry sorry Aduh Okay order lima, memang tak sempat lah Mustard fries dengan creepy mayo fly Fries Fries Memang tak sempat lah Sorry lah Memang tak sempat lah We try we try guys We try Ada bug pula guys tu Sempat kot sempat kot Far fry dengan crispy Master, master, master. Aduh. Sayang. Come on, come on. Order 5. Boleh, boleh. Order 4 tadi tu memang ada problem sikit. And saya nak potong bawang. Dah lama tak potong bawang. Jadi macam blur sikit. Okay. fry fries. Dengan 3 mustard. 1, 2, 3. Okay. Lepas tu mayonis. Come on, come on, come on. Come on. Come on. Customer tunggu tu. Customer tunggu. Okay, Crispy. Mayo Okay Nampak sedap lah Tapi sayang lah Kita punya apa Customer Tak berminat sangat Sorry lah Kita orang tak scam eh Kita orang cuba buat dah laju okay My bad My bad okay My bad Kita bagi juga tip Terima kasih agak lah, Sorry lah lambat sikit Alah lambat 20 saat je pun Eh tadi tu pun lambat 30 saat je Tapi kakak hot lah kak Kakak hot lah Datang lagi Good night everybody Selamat malam Ah, apa pasal ni? Mimpi ngeri ke apa? Ui siapa ni? Ui kurang aja. Ui Dennis. Yo. Ui. Jahatnya. Papa lah. Tak guna punya Dennis. Aduh. Main bakar-bakar pula. Bukannya aku punya kentang sedap pun kan. Siap pun lambat. Ha, dengkilah tu. So itulah dia. Food Truck Simulator Demo Tak sabar game ni nak keluar full So kalau korang suka Dengan game ni macam biasa Santai game Aku tak tahu macam mana aku nak buat intro game ni uh, <laughs> Korang boleh like Subscribe Share komen di bawah Macam biasa Kita akan sambung Meniaga burger dan juga ketang goreng Tak lama lagi Game ni pun tak lama lagi nak release kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan... Bye-bye.